Já comi muito da farinha do desprezo oh, ah, não, não me diga mais que é cedo ah, Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta Que tava pronta Da farinha do despejo Já comi muito da farinha do desprezo não. Não me diga mais, tecido. Ah, quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despeso, que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na água do balde eu vou embora joga fora aqui na copa balde eu vou me embora Só vou comer agora da farinha do desejo Alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça ah, Como é forte gosto é da farinha do desprezo Só vou comer agora da farinha do desejo da farinha do desejo. Ah. Segunda. joga fora que dá tua do balde Aqui é dá tua do balde, eu vou embora Me joga fora que dá tua do balde, eu vou embora Já vou comer agora Na farinha do desejo Alimentar minha fome Pra que nunca mais tristeza é, Como é forte gosto Da farinha do desprezo só vou comer agora é da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo, Da farinha do desejo. Da farinha do desejo. Da farinha do desejo.